Wir stehen hier auf dem Auffangdamm Valpargera. Es hat im Jahr 2013 hat es eine grosse Rutsche am Berg oben und die hat sich dann verflüssigt. Es sind so ganz flüssige Murgänge gekommen, während Wochen, Monate und haben das ganze Gebiet droht zu übermauern, zu überschwemmen. Und deshalb hat man das große Bauwerk gemacht, um sich zu schützen. Beim integrale Risikomanagement mit Naturgefahren macht man insbesondere so grosse Bauwerke, aber man macht viel weitere Massnahmen. Und trotz allen Massnahmen ist eben am Schluss immer noch ein Restrisiko, das verbleibt. Das sind gelbe und gelb-weiß gestreifte Gebiete auf der Gefahrenkarte. Dank dem Schadensimulator sehen wir, dass bei den Schutzmaßnahmen vor allem der Objektschutz sich sehr stark auswirken würde. Wir wissen oder man macht das bereits heute schon bei den neuen Überbauungen, dass man Objektschutz verlangt. Die Gebäudeversicherung zum Beispiel vom Kanton Graubünden tut auch einen Anreiz setzen, dass man Objektschutzmaßnahmen macht bei neuen Gebäuden. Eine grosse Wirkung könnte man auch beim überbauten Gebäudevolumen, dort wo die Gebäude schon stehen, erzielen. Für uns ist wichtig, dass wir mit den Gefahrenkarten, wo wir wissen, wo es gefährdet ist, auch wissen, wo es äh, Schadenausmaß ist. Das heißt, wo die Gebiete überbaut sind. Und genau da setzt der Schadensimulator an. Er zeigt uns, wo heute äh, grosses Schadenausmaß zu erwarten ist, in Gemeinde oder in Gebieten, äh, wo man näher eingrenzen kann. Er zeigt uns aber auch wo in Zukunft, also wenn wir jetzt alle Baulandreserven würden ausnutzen, überbauen, wie sich dann das Schadenausmaß ausdehnen würde. Und schließlich drittens zeigt er auch, wie man das Schadenausmaß vermindern könnte mit weiteren Schutzmaßnahmen. Heutzutage sind in allen Siedlungsgebieten vom Kanton Gefahrenkarten erstellt, vor allem auch für Hochwasser. Mit dem Schadensimulator wissen wir jetzt äh, zusätzlich zu den Gefahrenkarten, wo dann aber die Sachschäden entstehen würden an Gebäuden. Im Kantonsüberblick sehen wir, wo, welche Gemeinden sind am stärksten betroffen und können dann auch gute Prioritäten setzen.